Бачиш, ти впізнаєш? От я прийшов тобі здаватися. Що ти зі мною будеш робити? Що це за фотографії? А? Що це за фотографії, скажи? Їх розшукують? Мене розшукують, скажи. Що це таке? Хто нас розшукує? В зв'язку з чим вони тут з'явились? Капітан, ти вішав? Ти фотографії вішав? Хто вішав? Хто вішав? Викликайте поліцію. Давай не мучайся. Ну. Все. Ты нормально будешь снимать? Мы попросим, чтобы ты їхав там з тобою. Ну, можемо. Ну, я не знаю, ми ж тільки їх виявили, не знаю, куда люди что. Хочемо, щоб нам керівник Київської поліції чи хто там дав пояснення. Зараз ми знаходимося у райвідділу міліції е, за адресою проспект Гангадзе 8 у місті Київ. Е, саме тут ми знайшли е, списки і фотографії, що підтверджують незаконне стеження за активістами, за добровольцями, волонтерами, а також учасниками патріотичного середовища міста Києва. Власне, серед цих фотографій і у цих списках є я. Наразі я є добровольцем і діючим співробітником міліції, а саме проходжу службу у е, полку миротворець, тому поява моїх даних особистих, поява даних е, особистих моїх друзів і членів їхніх сімей е, абсолютно нам невідомо. Ми саме тут і саме зараз чекаємо коментарів від керівництва міністерства внутрішніх справ.